各位好啊！上一次同大家讲咗创想三维嘅故事，好快咁我就收到两部机啦。呢两部机咧分别就系创想嘅 Ender 3 Pro 同埋 Ender 3 V2，就唔算系新产品嚟噶啦。尤其是 Ender 3 Pro 咧已经出咗一段时间噶啦。但系正如卡洛斯上一次同你讲咧，我一向咧用开 c r 嘅系列，所以 Ender 系列咧为我嚟讲系新嘢嚟噶。而且我听闻咧 Ender 3 Pro 咧个性价比系相当之高噶。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 都有三個系列咁多嘅，有一個系列叫 CP，其實就得一部嘅啫，就係三合一嘅機。咁我哋遲啲先講啦。至於 c r 咧，就係卡洛斯一向用開嘅，買翻嚟咧冚十分鐘、八分鐘咧就可以用得噶啦。嗱，今日我哋要開箱嘅 n d Three r Pro 咧，就屬於 N d 系列。原來個主打咧係要你自己識 DIY 嘅，所以開箱之前咧，你真係要谷下自己嘅解難能力先。 打開個箱咧，你第一樣見到嘅咧就係一份長長嘅說明書，唔使咁驚啊，全部都係公仔嚟嘅啫。個盒裏邊咧有啲鋁型材啦，其他嘅嘢又唔係散得咁緊要嘅啫。好似個主機身都幫你冚好咗咯。但係比起 C.O 系列啦，你發嗰啲部件咧真係散開一嚿嚿嘅，好似連呢個變壓器咧都要自己去安裝嘅喎。兩個步進摩打黐埋幾個滑輪咧，又散件上，自然仲有好多一代代嘅零件啦。 拎起咗呢層咧，原來下面仲有一層，我估計咧個安裝咧真係會比 CR 系列咧複雜好多嘅。但系唔緊要啊，咁樣先係樂趣嚟噶嘛。嗱，我哋先打開呢一袋嘢先，睇落咧全部都係工具嚟嘅。嗱，有剪鉗啦、扳手啦、六角匙啦、一啲零件啊、螺絲咁樣。哇，差啲俾呢支嘢吉亲！原來咁長一支針灸針咧，係俾你我嚟通噴頭嘅。 嗱，仲有啲索帶添，嗱咁多嘅零件咧，卡洛斯咧建議攞一啲咁嘅兜咧，去將佢分門別類擠起佢，一來咧方便取用啦，二來咧又唔會咁容易唔見。開埋第二個膠袋咧，你見有啲冇咁等使嘅嘢，例如有卷俾你試印嘅 PLA 啦，有一個限位嘅裝置啦，備用嘅噴嘴同埋接頭啦。 仲有用嚟插 SD 卡嘅 USB 手指添，分门别类挤好走之后咧，左手边就系啲常用啲嘅嘢，右手边就冇咁常用嘅。咁多零件啊，卡洛斯都要认真去睇下呢个说明书。Step one 呢幅图咧，就叫我哋攞出两支铝型材，同埋四粒 M 五乘四十五嘅螺丝，就装成龙门嘅左右两支柱。 提醒下大家咧，要根據窿嘅距離咧，辨認邊支係右柱，邊支係左柱四粒 M 五乘四十五咧喺底部裝上去，而需要用到六角匙咧去將四粒螺絲收緊嘅。而 Step two 咧就係裝變壓器同埋控制面板。螺絲方面咧要用到 M 五乘八同埋 M 四乘二十。安裝螺絲方面咧，卡洛斯都有心得嘅，就係先扭入上面嗰粒先。 但系就唔好扭实住，借用呢个地心吸力咧，将件配件咧吊住喺度先，然后咧先至扭入下面嗰粒，而最后咧先至将两粒都收紧佢。嗱，面板嘅处理方法都系一样，因为如果你扭第一粒嘅时候咧，都已经扭得好实咧，第二粒嘅窿位咧可能会歪咗噶，所以无论几多粒螺丝都好，做法一般都系将螺丝就咁拧入去，唔好收紧住，直至到最尾嗰粒都对到位啦。 先至翻转头收紧所有嘅螺丝。暂时嚟讲咧，我觉得呢部单机同我用开嘅 Shell 系列咧，最唔同咧就系佢冇嘢保护线路板，可能就系留翻个空间俾你自己去设计啦。好啦，下一步咧就系安装二车轴嘅限位装置。至于要用嘅两粒螺丝同埋 T 型丝帽咧，一早安装咗俾你噶啦。有睇开卡洛斯嘅影片嘅咧，就知道 T 型丝帽系点安装噶啦。两粒丝帽咧要有咁松得咁松，摆成垂直嘅位置。 然後咧就摄入個鋁型材中間條坑度。只要用六角匙收緊螺絲啦，天然絲母咧自然會轉九十度而咬緊鋁型材噶啦。而去到第四步咧就係安裝二 set 轴摩打同埋二 set 轴絲杆。呢個步進摩打嘅轴上面啊，一早已經安裝咗絲杆嘅接駁件噶啦。只要將絲杆攞出嚟，插入去接驳件上面，然後大力啲扭緊粒機米啦。咁摩打轉動嘅時候就會帶動絲杆轉動噶啦。 主二 set 轴摩打嘅安装位置咧，就喺机嘅背部嘅，而所用到嘅螺丝咧就系两粒 M 四乘十八。反转说明书咧就会见到第五、第六步啦，都系处理呢个 X 轴嘅。剩翻嘅两条铝型材咧，多啲窿嗰条咧就系 X 轴啦。咁你要将佢插入去有两个摩打嗰嚿配件里边，插好咗之后咧要用两粒 M 四乘十六嘅螺丝固定。 由於螺絲啦喺配件中間深插入去嘅，所以六角匙咧要通過上面嗰個窿咧去扭動裏面嘅螺絲㗎。好啦，而家你執翻起咧，連住機身嘅呢個噴頭裝置啊，佢上面有三個滑輪咧，剛剛咧就可以碌入去頭先條 H 軸度嘅。嗱，呢啲沿住鋁型材碌嘅滑輪咧，可以講話係創想機器嘅一個特色嚟嘅。佢嘅好處咧係又順滑又正，所以每條軸咧都有三個滑輪㗎。 而喺 X 軸盡頭呢三個滑輪咧，就係沿住龍門柱嚟升降噶啦，所以同樣咧都係用 M 四乘二十六嘅螺絲收緊佢。第七步咧就要求大家啦，喺 X 軸嘅尾部咧裝上一個調校皮帶鬆緊嘅配件。安裝方面咧都係用兩粒天然嘅絲母。而第八步咧就要揾出一卷皮帶，呢種皮帶咧係有齒喺上面嘅，你需要將佢由齒嗰邊咧翹住 X 軸嘅摩打嘅齒輪。 而整条皮带咧，应该攀过 H 轴尾端调校松紧嘅配件，而皮带两端嘅铜柱咧，应该攝入嚟喷头隔离呢两个入口度。完成咗皮带嘅安装咧，先至翻翻去调校松紧装置度松开两粒螺丝，然后将皮带扯紧，再收翻紧螺丝。嗱喺呢度要提醒一下咧，呢个皮带嘅松紧咧系非常重要噶，不能太松亦不能太紧。去到第九同埋第十步咧。 就可以将头先完成咗嘅 X 轴咧，先入去龙门柱度，而应该有个螺丝窿口咧，啱啱对准二 set 轴嘅丝杆嘅，旋转二 set 轴咧，成个 X 轴就会下降啦。而第十步咧，就要用剩翻嗰条铝型材同埋四粒 M 五乘二十五嘅螺丝，将个龙门顶封咗佢。扭好咗螺丝之后咧，仲可以将呢条铝型材侧边咧，用两个封盖封好佢。 哇，咁快去到第十一步啦，差唔多完成啦，就系安装耗料支架嘅时间啦。说明书上面咧就教大家安装喺机顶嘅，但系亦都可以根据你嘅使用情况咧安装喺侧边都得。其实只需要耗料跨好咗之后咧，能够顺利进入呢个挤出摩打就 OK 噶啦。至于第十二步要处理嘅咧，全部都系啲接驳嘅问题，包括要将呢个气动转接头扭入去挤出机度。 然后再将白色嘅四忽管插入去气动转接头。至于电线嘅接驳咧，就不外乎变压器嘅输出啦，同埋二百二十伏嘅输入啦。呢部机咧，除咗 Y 轴之外咧，X 轴、E 轴、r e s 轴等等咧，都要自己去接驳噶。但系所有线咧，都有一个黄色嘅圈仔，去标示咗嗰个轴嘅字母嘅。只要将阔身嘅插头插入去摩打， 而将崭身嘅插头咧插入去限位装置就得噶啦。当中比较麻烦嘅咧就系二 e s e t 轴，尤其是佢嘅限位装置要将佢拆翻出嚟，先至有位置插线，然后再重新安装翻上去。而最后千祈唔好忘记咗控制板嘅彩虹线啦，必须要插喺 EXP 三呢个插头度。而嚟到呢度咧，整个安装已经完成啦，可以开启电源。 而值得一提嘅就係 Andriy 鋪嘅熱床上面咧，並非係晶格玻璃，反而係一塊磁性嘅軟墊，個表面咧就係磨砂嘅。咁由於佢有磁性咧，係根本唔需要用夾仔啦，都可以黐上去熱床上面。表面嗰種磨砂咧係冇晶格玻璃咁容易刮花嘅。由於佢軟身咧，打完軟筆咬一咬就可以脱床噶啦。我正常咁控制機器回歸個 home 嘅位置。 然後使用手動去調平，之後將再有打印檔案嘅 micro SD 卡插喺機底嘅呢個位置，就可以進行打印啦。相對於卡洛斯其他用過嘅機器嚟講咧，我覺得 Andes Triple 嘅打印係非常之安靜嘅。其中一個原因當然係因為創想喺逐個運動上面採用咗滑輪嘅設計，而減低咗摩擦力啦。另外，我相信摩打方面咧都係採用咗一啲靜音嘅驅動板嘅。 至于打印出嚟嘅效果咧，我暂时睇到咧系相当之好嘅，因为招财猫个福字咧系非常之清楚嘅，而家身体上面嘅纹理咧亦都系非常之细致。相信经过咁详细嘅装嵌解说咧，有解难能力嘅你咧一定可以将呢个 Ender 3 Pro 装嵌到出嚟嘅。但系正如之前所讲啦，Ender 系列咧系针对 DIY 呢个市场嘅。 所以其實咧，佢仲有好多空間咧，俾你自己去發展同埋 upgrade 嘅。嚟緊卡洛斯嘅題材會好豐富噶，我會逐步逐步機同你去開箱，仲會教大家點樣利用打印機自己可以創造嘅呢個優勢，去為佢自己打印配件而升級喎。所以希望關注創想打印機嘅你，唔好錯過我嘅影片啦。如果喜歡我嘅影片嘅，請你訂閱、加讚同埋分享出去啊！